Salutare, meu este Andrei. Astăzi o să vă arăt cum să puneți lumini la mașini, adică să le schimbați, să schimbați stopurile, farurile la mașinile din sală. În primul rând, ne va trebui un program numit TXD Workshop. să downloada de pe net. Scrieți TXD Workshop Download. Și în al doilea rând va trebui alt uh, altă extensie numită Custom SAA2 și pe acesta îl puteți downloada de pe net. Bun. Acum, uh, îl trageți pe desktop și vă vor trebui aceste două fișiere pe care o să le aveți în descriere. Acestea sunt niște stopuri și faruri pe care le-am făcut. Puteți să le faceți și voi. Uh, așa mi-au plăcut mie, deci așa le fac, așa le pun și sunt două fișiere unul off, adică când nu sunt pornite, și unul on, adică când sunt pornite. Bun. Uh, deschidem custom sa și vedem aici vehicle.txt. Acestea deocamdată nu ne interesează și dăm pe vehicle.txt. Îl deschidem cu txd workshop. și dați aici take the world, from mă rog, voi dați browse pentru că nu arată. Bun. Și aici putem modifica o grămadă de chestii, de exemplu, uh, roțile, volanul, uh, asta ce, uh, parbrizul spart, așa, ups, bun, asta e de la uh, PD-uri, sigla la PD-uri deja modificat-o, așa, așa, bun. Și asta e ce ne interesează pe noi. Vehicle Lights 128 și Vehicle Lights 128. Selectați Vehicle Lights, dați Import și urceți aici, pe desktop sau unde l-aveți voi și selectați Vehicle Lights. Dați Open, la fel faceți. A, și dați Save Takes There. La fel faceți și aici, Import, Vehicle Lights 28. 128 și dați save exit. Acum puteți să modificați mai multe lucruri. Eu însă nu am avut ce. Aici deci alfa aici, asta e lucrul de S, de S, de toate alea. Bun. Next view, așa. Ok. Uh, astea sunt piesele de la mașină, motorul și toate alea puteți să le modificați toba. Asta este de la... este un fel de NB din joc. Adică chestia asta se reflectă la jante dacă v-ați uitat. Atent. Să vedeți că peisajul ăsta într-un fel pe jante. Fă, dacă nu aveți NB sau moduri de roți, mă Asta așa vitezometru, asta de la indicatoare și nu de la plăcuță, da, dacă jucați pe bizon o să vă trebuiască asta pentru că bagă ei altele. Așa, și astea sunt plăcuțele, puteți să le modificați și pe astea, treaba voastră. Și ați dat save, închideți și acum importați folderul ăsta în uh, GTA San Andreas pur și simplu. Îl, îi dați paste aici și acum uh, să vedem dacă merge. Bun lume, am revenit în GTA San Andreas. Această chestie merge și pe single player, dacă aveți Cleo și alte de-astea. dacă că toată lumea are Cleo. Bun. Hai să vedem cum a ieșit. Astea sunt farurile de la bullet, zic arată blană, stopurile de, mă scuzați, astea sunt stopurile de la sultan, de la turism. Uh, să vadă că am enubur Așa. Așa. Astea sunt farurile de la turism se văd alea din interior astea sunt de la Sultan de la Bule la fel, asta de la info uh, Așa, inform mod el, așa se de la Monster. Vedeți chestiile alea galbene, semnalizările, cum arată acolo. Și stopurile de la Phoenix. Arată, ăsta îmi plac foarte mult, de la Phoenix. Și farurile normale, oh, eu uitați. Un paramin. Cam a, a fost cu acest tutorial, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util, dacă de da, atunci nu uitați să apăsați pe buton de like să-mi ziceți ce tutoriale să mai fac. Încă vedeți acolo nivel. Așa.